Auzoetxeen proiektua garatzen hasiko gara. Tokia tokiko auzotarrek beraien nahi eta beharrak asetzeko baliabideak jarriko ditugu. Eta auzoei erabakipena emango diogu beraien garrantzitsua dien proiektuak gauzatzeko. Udaleko erabakietan bizilagunen parte hartzea bermatu nahi dugu. Auzoen iritsi hobetzeko asmoz, mantangorri zerbitzua eh, indartuko dugu. Nola? ba, oso berrietan geltokiak ezarriz, adibidez, edo eta maestasunak e, eh, edo eta, bueno, zerbitzuen ordutegiak sinkronizatuz, ba, eskoletako ordutegiekin, edo eta, zergatik ez, ba, jai egunetan edo egun jakin batzuetan gauetako zerbitzuak sortu. Eta azkenik, beide gorrien zabaltzen jarretuko dugu. Bai, osoak erdigunearekin lotuz, Eta bai, lasarte horia bera inguruko herriekin lotuz.